5 ile hangi sayıyı toplayalım ki sonuç 0 olsun? Bunu zaten biliyoruz ama yine de çizelim. Diyelim ki bir sayı doğrumuz var, 0 tam burada, biz de zaten 5'teyiz. 5'ten başlayıp 0'a ulaşmak için sola doğru 5 birim gitmemiz gerekiyor. 5 birim geri gitmekle eksi 5 eklemek aynı şey. Eksi 5 ekleyince 0'a geri döndük, değil mi? Bunun için bir de çok şık bir ifademiz var, çok havalı bir ifademiz var. Sayının toplama işlemine göre tersi deniliyor bu duruma. Bu kadar kolay bir işlem için özel bir terim bulmaları gerçekten komik. Sayının toplama işlemine göre tersi özelliği dediğimizde, eğer elimizde bir sayı varsa ve bu sayının toplama işlemine göre tersini buluyorsak, sayının negatifini ya da pozitifini o sayıya ekliyoruz ve 0 elde ediyoruz, 0 buluyoruz. Çünkü birbirinin tersi olan bu iki sayı aynı büyüklüğe sahip. İkisi de 5 büyüklüğünde ama pozitif olan sağ tarafa doğru, negatif olansa sol tarafa doğru gidiyor. Benzer olarak, mesela eksi 3'ten başlarsak, burası başlama noktamız, yani zaten sola doğru 3 birim gerideyiz, değil mi? Sola doğru. Eksi 3'ten 0'a dönmek için ne eklemeliyim diye soruyoruz. Sağa doğru 3 birim ilerlersek cevabı buluruz. Bu 3 birim sağ. Pozitif yöne doğru olacak tabi. Yani artı 3 eklemem gerekiyor. Artı 3'e eksi 3 eklersem 0 elde ederim. Diyelim ki elimizde bir sayı var. Mesela 1 milyon 725 bin 314 olsun. Bu sayıya ne eklersem sıfıra ulaşırım, onu bulmak istiyorum. Öğrendiklerimize göre ters yöne doğru gitmem gerekiyor. Yani aynı büyüklükte bir sayıyı çıkaracağım. Ya da sayının toplama işlemine göre tersini, yani negatifini ekleyeceğim. Bu da sayıya eksi 1.725.314 eklemekle aynı şey değil mi? Birbirinin tersi olan bu iki sayıyı toplayınca 0 elde edeceğiz. Peki, eksi 7'den 0'a ulaşmak için kaç eklememiz gerekiyor? Şu anda eksi 7'deyim. Sağa doğru gideceğimiz için artı 7 ekleyeceğiz değil mi? Bunların hepsi aynı şey aslında. 5 artı eksi 5, 5 artı 5'in negatifi, 5 artı 5'in toplama işlemine göre tersi. Bütün bunları 5 eksi 5 olarak görebiliriz. Elimizde bir şeyden 5 tane varsa ve bu 5'in tamamını çıkarırsak 0 kalır. Hepsi bu.